Totul e deșertăciune și goană după vânt. Un joc e doar un joc. Fotbalul, o alergare după vânt. Se câștigă o mare furtună și nimeni nu dă nimic din mâini. Criza mondială e fotbalul și sportul în general. E gaura neagră pe terra dăm slavă nimicului și dacă susții că, că nu-ți place fotbalul, ești suspect a fi gay sau a nu fi bărbat. Filmează-mă. Campionate, olimpiade, arene, stadioane și criză mare. țări care se, se duc, se un, unde, se duc în criză mondială și dăm onoruri nimicului, dăm slavă nimicului. Imnuri cântate fără eroi. Copiii ai omenirii ne mor de foame. Și suntem prezenți acolo unde se semănăm. Am o întrebare pentru toți fotbaliștii. Ați înțeles fotbalul poporului Maiaș? Poarta cu golul cel mic și sacrificiul L-ați înțeles? Lașilor. Adulții ne fură pâinea copiilor ai lumii. Manchester United, în ultimele 9 luni, a câștigat 91,7 milioane de lire sterline pe criză. Terminați cu prostia și calculați ce e omenia și unde e câștigul. Sportul preferat al meu e viața. Dacă nu pleci, de unde vii? Tu unde stai? M-aș duce să găsesc, dar de unde vin? Știu doar că nimic nu e la, la voia întâmplării. Să se termine odată cu criza și cu foametea. Copii ai lumii, ai Africii, ai, ai, ai, ai mapamondului, se moare, încă se doarme sub cartoane. Și noi alergăm după o minge de nimic și după un sport care l-am făcut universal. Un gol înseamnă tot gol, că e gol. Și câte lig, Liga 1, Liga... De câte ori se bate Steaua cu Dinamo, de câte ori se bate Barcelona cu Madrid. M-ați nebunit, m-ați mi-ați jignit audio, audio audio-vizualul, mi-ați, viața mi a jignit-o. M-ați omorit, ne-ați omorit cu fotbalul, cu nimic, cu sportul, cu maratoane, cu alergări, în gol, în gol, în gol. Totul e deșertăciune. Alergăm în ultimile milenii ale omenirii după nimicuri, după nimic. liniște, că fac sala. Taie-mă,